Doncs un dia em trobo en el Víctor Codina, imagina't, en aquells anys, l'any 80, 81, 81 devia de ser, 82, i em diu que acaba d'escriure unes pàgines de Lluís Espinal. I dic, home, ho podíem publicar, això? I aleshores, bueno, vam fer una edició ben senzilla, el format aquest més simple, de mitja quartilla, no? Eh, el vam fer imprimir amb una implanteta de no res i el vam començar a repartir. De fet, el Josep Sugranyes, el que va estar al començament del començament, un any i pico, que jo vaig substituir, ja havia fet un quadern de l'Eduardo Rojo, el sindicalisme a la dècada dels, dels 70 o dels 60. Bé, I va dir, ah, mira, doncs fem un, continuem, continuem la col·lecció és clar, repartida als amics, no? Uh, n'hi va haver-hi una altra i una altra vegada que va venir el John Sobrino i que vam fer unes conferències el que aleshores era Fòrum Vergés, unes 500 persones o 400, doncs dir, home, la, la xerrada del, del John Sobrino i del Carlos Bravo, vam continuar així, fent quaderns pels amics i repartint-los gratuïtament el, un en concret, és que tot això ho parlem en el Consell, el Consell som el García Nieto, el González Faus i jo mateix, no? Ho parlem i, ah, sí, i tal, tal, no? Eh, clar, fins ara era tot en català. Aleshores, el Nepo ens porta un quadern, bueno, molt únic, l'atur, treball, el futur, eh, bueno, el vam publicar i en vam tirar 8.000 exemplars, impensable. Càritas Espanya ens en va comprar una bona part i es va repartir a totes les Càritas d'Espanya com a material de treball. Eh, I així ens vam anar continuant, vam anar continuant. repetint ho a la gent coneguda, eh, clar, arriba un moment que agafem i els posem amb un, amb un de base 3 d'aquella època, amb un programa, no? Els tenim, eh, en aquella època el correu és baratíssim, cada tremès ens costa una passeta, imagina't el que és una passeta. Eh? Eh, jo mateix mm, tinc gent voluntària que m'ajuda, els, en, els en sobra, jo a vegades amb la moto els porto a correus i així ens anem continuant. Clar, anem veient que això va creixent, que això té una certa envergadura, eh, comencem a enviar-ho a gent ja molt buscada, a gent creadors d'opinió eh, anem pujant, pujant, i jo crec que vam arribar a 60-65.000 exemplars de tirada, en català i en castellà ja, i a mida que els anàvem enviant gratuïtament a la gent, vam dir, home, hauríem de fer una carta anual dient, miri, escolti, vostè rep això gratuïtament, tenim moltes ganes d'enviar-li perquè vegi què fem a cristianisme i justícia, si vostè vol col·laborar, clar, vostè no col·labora a les, com una subscripció de quadern, bueno, com passa ara, no? Vostè col·labora a la institució. I vam anar descobrint, el, clar, al cap de dos o tres anys, que ens autofinançàvem amb això. Quin miracle! Eh? <laughs> Dèiem, això és la paràbola del sembrador de l'Evangeli. Tu tira la llavor on sigui, es trepitjarà, però una mica fructificarà. A mi sempre m'agrada recordar un cas que de Mèxic ens van escriure, ens va dir, miri, he trobat un quadern de vostès trepitjat per terra, l'he agafat, l'he vist, m'interessa molt, m'hi subscriuen, si plau. I vam posar... Eh, això és el que preteníem, tirar llavor per tot arreu. Aquest és, va ser l'inici. El centro nació por iniciativa de l'Ignasi Salvat. La congregación 32 de los jesuitas acuñó el decreto aquel de que la misión de los jesuitas es promoción de la fe y lucha por la justicia. Salvat pensó, ¿qué puedo yo hacer? Era provincial entonces y se decidió a fundar este centro. Y entonces em, a mí me llamó por un lado, a Juan García Nieto por otro, digamos, un teólogo, un socialista, y al Corriera que era el gran organizador. Y entre los tres empezamos el centro en una habitación nada más de la residencia de Yuria que, vosotros conocéis todos. Ahora ocupamos ya casi un piso. ¿Cuánto durará? No lo sabemos. Lo único que quisiera decir es que el lema que nos pusimos era tres cofas que no faltasen nunca. Por un lado, el rigor intelectual. Por otro lado, la vivencia espiritual pero por otro lado también el contacto directo y la experiencia social, porque sin esto no se articulan los otros dos. Esto podría ser lo que hoy... ¿Cuánto durará? Eso solo Dios lo sabe. El blog de Cristianismo y Justicia neix al voltant del març, abril del 2009 ya, o sigui que, que fa uns quants a iniciativa una mica de, de l'Òscar mateos i el Xavi Casanovas, que, que trobaven que hi havia la necesidad de, bueno, de respondre des d'una reflexió rigorosa igualment i en profunditat, però de respondre una mica més a la immediatesa de, de, de la notícia, no? del que ens estava passant al voltant i això doncs, ho permetia més un format tipus blog que no tant doncs, els quaderns o els papers que, que són més de, de producció a fuego lento, no? en certa manera i bueno, això va anar també en paral·lel amb una presència en xarxes socials que, que no existia en, en el centre i que, bueno, que s'ha anat incrementant eh, en els darrers anys i, i col·locant també el missatge del centre a l'abast de, de gent més jove no? i que es mouen uns, amb uns altres llenguatges i en, en uns altres terrenys. Hombre, la teología de, de cristianismo y justicia está emparentada con las teologías políticas europeas y con las teologías de la liberación. Eh, porque la perspectiva de la justicia y la perspectiva de las víctimas o de los pobres es muy importante, o mejor dicho, la que marca la, orientación teológica. Podemos decir que es una teología propia porque lo que a mí se me pidió cuando escribí el libro de Arrodillada, una teología indignada y arrodillada al servicio de, la fe y la justicia, lo que se me pidió es que hiciera una síntesis de los cuadernos que, teológicos que se había publicado, que había publicado Cristianismo y Justicia, Y eso es lo que hice. Luego, pues como faltaba algún retal pues metí alguno de mi cosecha, pero como soy de la casa pues me lo han aceptado, ¿no? Pero eso, es lo que hice, pero lo que hice es sintetizar, pues los, ordenar de otra manera los cuadernos y sintetizarlos, hacer una síntesis, porque además era una, petición que tenía, bueno, una petición, una, obsesión que tenía entonces, una buena obsesión que tenía el que era director de Justicia y Justicia, que era que Corriera, ¿no? Y él decía que había que hacer una síntesis para que eso sirviera como de un noviciado a, para, entrar en, para entrar en la mentalidad de cristianismo y justicia, y eso es lo que hice, eso es lo que hice. Bé, l'esperitat ignasiana es troba present des del naixement de Cristianisme i Justícia, el 1981. Per això, en el llibre que va ser d'una forma programàtic, La justícia que de la fe, ja té un capítol sobre l'espiritualitat. I naturalment l'espiritualitat que es eh, conrea en aquest centre és espiritualitat d'inspiració ignasiana. Per tant, en aquest sentit ja hi era des del començament. El que passa que l'any 1978, tres anys abans de Cristina i Justícia, ja havia nascut un seminari sobre els exercicis, és a dir, preparar persones que poguessin donar exercicis i això es van anar treballant molt. I a poc a poc es va anar unint amb Cristina i Justícia, i aleshores es va mm, desenvolupar l'espiritualitat ignasiana d'una forma més temàtica. Per tant, ja hi era vitalment l'espiritualitat i espiritualitat ignasiana concretament, però aleshores es desenrotlla de més. I en aquest moment s'amplia no solament els exercicis, sinó l'àmbit més ample de l'espiritualitat, el discerniment, l'espiritualitat dels jesuïtes, eh, eh, una sèrie de temes que anaven al voltant de l'espiritualitat ignasiana. Però vam sorrenyar sempre que havia de ser com una cosa inspiradora, no tant que se'ns mengés lo temàtic ignasià, sinó que lo ignasià fos una inspiració molt més ampla. I per això es, es crea EIDES en aquest sentit, escola ignasiana d'espiritualitat, no escola d'espiritualitat ignasiana eh? sinó que, en aquest sentit. Per tant, dins de Cristina i justícia, que hi ha dins l'àmbit teològic i és evidentment l'espiritualitat, es crea Eides com un complement en el sentit de desenvolupar més temàticament tot el que fa referència a la que ens semblava que era important perquè portava molt, sobretot perquè és una espiritualitat que integra molt les dimensions humanes, socials, amb la interioritat. I en aquest sentit no solament era per ser el camp dels jesuïtes, sinó perquè realment encaixava molt amb un centre que busca la lluita per la justícia, el canvi de la societat, en la línia del regne de Déu. Doncs mira, l'any 2015 va ser el meu primer curs com a, com a director en el centre, Cristianisme i Justícia, i una de les coses que ens n'adonàvem, clar, jo formo part d'alguna manera de la tercera generació de l'equip de Cristianisme i Justícia. Quan dic tercera generació em refereixo ja a aquesta generació fundadora, no? que va tenir molt clar que es tractava de crear un centre d'estudis per donar resposta al repte de posar en diàleg la fe i la justícia. Hi ha una segona generació, sobretot formada per jesuïtes també, que als anys 90 van actualitzar aquest debat amb el tema de la cultura. No? I clar, arribem a una tercera generació i ens n'adonem que cal rescatar el millor dels fundadors de la primera generació d'aquest diàleg fer justícia. Alhora, aquests debats que es van incorporar als, als anys 90 i que en alguns moments potser van generar algunes tensions, eh, doncs veure com, com realment no? fer-los fer, -los, part, diguéssim, d'aquest de, debat, no? i alhora aportar tot el que doncs, en ple segle XXI, diguéssim, estava arribant, no? com a onades des de qüestions vinculades als moviments socials, a, a noves realitats de justícia que es, van, que es van desplegant i sobre les quals hi ha molt de debat. I és en aquest context en el qual veiem molt molt clar que cal crear doncs, un espai, un espai on actualitzem el debat fer justícia. No? És a dir, on d'alguna manera intentem de eh, per, una, per una banda revisar, revisar la nostra història de pensament, per una altra banda actualitzar eh, aquest debat fer justícia i per últim recrear-lo, és a dir, veure com avui en dia el podem fer viu, no? el podem realment fer una cosa que estigui, que estigui viva i que tingui una paraula eh, que dir en el món. No? I és per això que vam crear la Jornada de Fer Justícia com un espai, sobretot de trobada de l'equip, era un espai intern, no són unes jornades obertes, sinó que era un espai on han participat doncs, més de 100 persones a les tres edicions que s'han pogut fer cada dos anys i en les quals agafàvem grans temes jornades. La primera jornada va ser justament, bueno, anem a, a preguntar-nos què vol dir això d'actualitzar el debat Fer Justícia avui i per tant van obrir-se diferents temes, diferents qüestions, va aparèixer molt, doncs, no sé, la qüestió de gènere, recordo, va aparèixer la qüestió de la postmodernitat i per tant el debat sobre Déu en la postmodernitat en aquelles primeres jornades. La segona jornada es van girar molt entorn a la qüestió del segle de la gran prova, recordo que va venir el Jorge Richman de convidat i per tant es va posar molt sobre la taula la qüestió de la sostenibilitat, tant en termes ecològics com en termes també econòmics, no? Eh, ja feia un any o dos anys de l'aparició de la Laudato Si del papa Francesc i per tant el tema estava com molt candent i molt bullint i en aquestes segones jornades es va tractar amb molta força. I les terceres jornades anaven entorn a la qüestió de la postveritat, no? la mentida, la veritat avui en dia, els populismes, a l'àmbit de la política, no? eren altres qüestions que també impacten en el debat fer justícia. No? Per tant, jo crec que aquestes jornades han servit com un espai per, per una banda, d'actualitzar el debat Fer Justícia avui, de fer-lo viu, de, de, de donar-nos de quins són els temes, i això ha nutrit les nostres publicacions els últims anys, no? i per una altra banda, com un espai d'encontre, perquè cada cop hi ha més gent participant en l'equip d'Extrema Justícia, també gent d'altres bandes, i la qüestió de poder-nos tancar durant dos dies sencers, no? on tots els participants de la jornada eren membres del mateix equip, és a dir, bueno, potser teníem un ponent inaugural, no hem tingut un ponent inaugural, però la majoria de les taules estaven muntades per gent de, de l'equip, doncs ha sigut, jo crec, que una gran oportunitat per reconèixer-nos com a equip i per recrear-nos de nou. Per mi el grup de lectura um, és com un espai d'acompanyament de les meves inquietuds socials, també dels meus compromisos socials i va néixer una mica doncs, d'una necessitat més com formativa, no? però el grup que s'ha anat creant doncs, hem agafat aquesta dinàmica no? d'acompanyar-nos els uns als altres em, doncs, en això, en els ressons que tenim en el dia a dia i, i de les qüestions que ens, que ens preocupen del món, que necessitem doncs, més, una reflexió més profunda per, per entendre i, mm, i això és ho fem a través dels llibres, a través dels convidats, no? que al final doncs, bueno, és com el pretext que ens ajuda no? a aquesta construcció col·lectiva.